Топили мы печку это и углем, потому что дрова кажется дороже, да? Вроде как каменный, черный, матовый. Что происходит на печке? На печке огромные наросты сажи, просто невозможные. Один слой больше сантиметра. Так что печку дровяную лучше все-таки топить не углем, а дровами.